In Chile, an indigenous Mapuche woman has been chosen to lead the rewriting of Chile's constitution. Elisa Lancon is a university professor and community advocate. She was picked by over half of the 155 delegates charged with drafting a new Chilean constitution that'll replace the current document created under the U.S.-backed dictator Augusto Pinochet. This is Lancon speaking Monday. Esta convención que hoy día me toca presidir transformará Chile, en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que, que no atente contra los derechos de las mujeres, con los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que también limpie las aguas contra todo dominación, sesiones.